boa tarde galerinha E aí Como é que vocês estão? Estamos aqui voltando para casa Agora tá pegando pela manhã Opa, pa, pa, pa. sete da manhã. Saindo quatro da tarde. Não é ruim para sair, mas é é complicado acostumar. Mas eu tenho o hábito de dormir tarde, então tô, tô me podando aí Tentando dormir cedo É um esforço Tá faltando agora é disposição para quando chegar a fazer alguma coisa, né? tá meio, meio lesado ainda. Parou. Suzuquinha ali. Hum, bom que sai de dia, né? Dá pra resolver alguma coisa. Se bem que 4 da tarde e meu relógio tá errado. Deixa eu tentar consertar aqui. Pressiono R2. Pronto. 8. Ah, são 4. 4 e 11. Tá certo agora isso aí. Ó, foi aí. Ui. Pois bem, semana, terminar as eleições. Na Bahia tivemos Costa permanece governador, Senado Wagner e Coronel. E Bolsonaro, presidente. mercado sempre reagia bem quando sai notícia boa sobre o Bolsonaro, porque o perfil dele é liberal. Então fala de reduzir imposto, de privatizar estatais. Então, ou seja, é, é liberdade econômica. Estado menor. O que não é ruim. Entenda Estado menor como menor carga tributária, é, menos dedo do governo, do mercado. Isso é bom. Reduz a burocracia. Mas é aquela coisa, a, a contrapartida eu reduzo sua carga tributária e você investe. É meio esquema do das PPs, né, das parcerias público-privada. chamado Papá. Filme bom, filme bom. <laughs> pra quem quiser ver... Enfim, procurem. <laughs> é um filme não recomendado para menores de 18 anos, logo avisando. Então isso já dá uma dica mais ou menos onde é que você vai achar. É um filme do gênero pornô chanchada. Que tá nasceu no final dos anos 70, tem muito certo nos anos 70 e 80. Final não, começo dos anos 70. atividade econômica. Caso as reformas que foram anunciadas sejam realizadas, é um ótimo momento para você começar a investir. Ótimo mesmo. Na verdade já está sendo. Então, é um bom momento para comprar. Claro que você vai verificar lá, né? Pegar o histórico e ver se o preço tá bom, tá ruim. E aí você compra, compra as ações. Se tiver dinheiro, você compra a cota. Vai lá, compra uma BP Seguridade, compra uma, uma Petro 4, Petrobras, compra a Vale, compra Braskem. subiu muito seu valor, mas por pura especulação foi da Taurus. Taurus é que fabrica a arma, a, a forja, a Taurus. Então assim, as ações da Taurus saíram de, acho que foi 3 reais ou era 1 e alguma coisa. E chegou a bater 15. Então assim, imagine, você compra 100 cotas de algo que custava sei lá, 2 reais, você comprou 100. Então, 100 vezes 2, 200. E aí... Chegou um belo dia, ela tá valendo 15. Então, 15 vezes 100. Ah, ah, ah, ó. Você gastou 200. Vai receber... Hein, hein, hein? Um bom dinheirinho. faz? Você não saca, você pega esse dinheiro, você vai vender aquelas ações, porque se você sabe que aquilo é especulativo, então a tendência é cair. Mergulhe, assiste não. Aí você vende e compra outras com maior solidez ou então para o fundo imobiliário. renda variável requer certos cuidados. Por exemplo, você tem que acompanhar noticiário, ver o então, desempenho da empresa que você está botando dinheiro, né? Por exemplo, hoje a Telefônica divulgou o seu, seu balanço anual. Ih, joguei de um buraco aqui anual ah, não, semestral. E teve lucros de 11% semestralmente. Então as ações delas, dela, saltaram. uma base de 10, 10 reais. Um, um, pronto, um. Então, você valia um real. Vai valer agora 11. 11? Não, não, não, não, não. É 11% ó. Mas assim, ninguém fazer conta com real, porcentagem é uma merda dá um valor ínfimo. Ainda tá mais falando da telefone, que eu tô lembrando aqui do valor dela. dinheiro renda mais dinheiro. Então seu dinheiro vai trabalhar para você, não você trabalhar para ter dinheiro. Você vai continuar trabalhando para ganhar dinheiro. Mas se o seu dinheiro fizer isso também, porra, que legal. kind choking there. Então acho que dá pra gente falar mais sobre economia, é um assunto legal, é importante, todo mundo precisa saber. Educação financeira tem que vir da escola, porque a gente tem um mau costume de ganhar dinheiro, ganhar salário e o objetivo é gastar todo o salário. Não, não, não, não, não, não, tá errado. Pode ser assim, ainda mais quando sobra dinheiro. vai comprar coisa bem supérflua. Vamos poupar. Eu tô lendo o livro, O Pai Rico, o Pai Pobre. Caramba, é excelente, velho. Muito bom. Recomendo a vocês. O Pai Rico, o Pai Pobre. E aí vocês vão ter a noção do que é economia, aprender a ganhar dinheiro. Tá bom? Zuzu, viadinho. Ou com eggs.